abans de passar al debat i, i fer algunes preguntes, volia passar-li un petit torn a la Elba, de la Ciutat Invisible, que ha fet la facilitació aquest matí del taller de gestió comunitària i farà un petit retorn, no, en 5 minuts, de del que s'ha comentat i després obrim torn i podem preguntar a l'Anna, al Ferran, a l'Àngel, a l'Anna o a l'Elba o a qui vulgueu i, i acabem de, de comentar-ho. Si vols, Elba. Vale. Bé, doncs, eh, en primer lloc és un grup de treball que eh, s'ha realitzat aquí aquest matí, de 4 hores. Han participat 15 iniciatives de volum, trajectòria eh, diversos que treballen en l'àmbit de la cultura però de forma sincrònica amb altres àmbits, eh, que serien la formació, la construcció comunitària, l'articulació territorial, la gestió de recursos des dels paradigmes de l'economia social i solidària o des de les economies comunitàries, i molta de la gent que ha vingut eh, col·laboren amb aquests projectes de, de forma activista, tot i que també s'hi dediquin professionalment des d'altres de, des àmbits. Eh, s'ha parlat de cultura viva, però també s'ha parlat i sobretot de cultura transformadora, de, de cultura crítica i de cultura popular, i, mm, ha sigut molt curiós perquè sobretot de les aportacions que es podrien fer al, al Pla d'Acció eh, Municipal s'ha parlat molt més de, de com fer dels, dels processos que no pas tant en què fer perquè de, en, en certa mesura es eh, el que seria la, la creació de continguts, etc etc ja és una cosa que estan gestionant els, els propis projectes i es volia parlar més en relació a aquesta dinàmica de processos en, tres categories, que serien la, el tema de l'autonomia i institució, amb, amb qüestions relatives a, l'impacte i l'avaluació de, de la producció de l'activitat i també les necessitats i mancances de reproducció de, que donin eh, continuïtat als, als propis projectes. Eh, en relació al, al primer punt, amb el marc de treball en la institució, es parlava d'una de les principals dificultats, les rigideses amb la, que, que presenta la pròpia arquitectura tècnica i política de la institució, d'aquesta departamentalització que ha sortit en altres àmbits, quan des de la comunitat es, parla de forma, es, es treballa de forma transversal en, el, en la cultura, amb, amb aquests elements que us comentava abans, i també com un altre dels principals eh, obstacles als ritmes de la pròpia institució i també als, als tempos que eh, són una mica antagònics als processos comunitaris i, i participatius. Es considera que una nova política cultural eh, hauria de passar per una administració que, que acompanyi i no pas que tingui voluntat de lideratge i que sobretot respecti, reconegui i sigui molt transparent en, en relació amb els, amb, amb els diferents agents creadors de, de cultura i de comunitat a la, a la ciutat de Barcelona. A segon nivell hi hauria la, la qüestió relativa als impactes i una de les qüestions que s'ha parlat més eh, bastament ha sigut el tema de la necessitat d'avaluar els, els projectes a partir dels processos qualitatius i no tant dels indicadors quantitatius que estan mm, marcant molt l'avaluació de, d'aquests propis eh, projectes. No? Es parlava molt de eh, indicadors qualitatius, per exemple, podria ser una referència interessant al, al balanç social de la xarxa d'economia solidària que incorpora elements de, de participació, de transparència, d'equitat de gènere, d'inclusió, de diversitat, etc etc, com aquests indicadors més qualitatius i no tan eh, resultadistes i, i numèrics que moltes vegades eh, defineixen les memòries d'avaluació de projectes susceptibles de ser subvencionats. En tercer punt, en relació a, la, a lo que serien les necessitats de reproducció dels propis projectes. S'ha parlat d'una banda de, de necessitats, eh, d'espais, d'infraestructures i de sessions de, de recursos, eh, sobretot de, de, de necessitat de tenir una, una institució que, que desenvolupi mecanismes d'escolta i, i empatia des d'altre cop el respecte, el reconeixement, la, la legitimitat i sobretot el reconeixement de la capacitat d'agència d'aquestes altres institucionalitat autogestionada i, auto, i autoorganitzada, perquè no només hi ha l'esfera eh, estatal o l'esfera mercantil, sinó també aquesta gent que és la comunitat que se li ha de reconèixer la capacitat d'agència i la legitimitat. S'ha parlat molt de preservar l'autogestió i els protagonismes comunitaris i dels riscos que entranya l'apropiació d'aquests conceptes per part de, de, de l'administració. S'ha parlat també de, la no, de les no necessitats, d'aquelles qüestions que aborda la institució que no, són, que no responen a les necessitats de ningú i en aquest sentit es parlava molt de calendaris marcats, de, que s'organitzen espais de coordinació des de dalt, quan existeixen altres espais, com poden ser, per exemple, que ha sortit citada també, la sectorial de gestió comunitària de la xarxa Economia Solidària, que pot ser un, un espai de coordinació a tenir en compte, o les coordinadores populars de festes, per posar un parell d'exemples. De, en aquest sentit, i de cara a possibles línies de continuïtat d'aquest espai de treball, a l'espera que hi hagi un retorn d'aquest taller que s'ha desenvolupat avui, que sigui acurat i si es vol construir un grup de treball de cultures cal, eh, d'una banda, a nivell d'arquitectura política i organitzativa, adaptar la institució a la realitat de la comunitat i no a l'inrevés, treballar sobre aquestes rigideses que dificulten la, una interlocució, desenvolupar instruments de valoració que incorporin la perspectiva de procés i respondre i atendre les necessitats que parteixen d'un diagnòstic participatiu i comunitari. Moltes gràcies.